بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد هذا الفيديو خصيصا لعمل الخير ولأهل الخير ولأهل الزلمة ولأهل الكتاب في كل أرجاء الدنيا مفيش حد فينا كلنا كبشر إلا وبيطول بيه إنه يقعد في الشارع مثلا فترات طويلة في الشارع في العمل في مكان أحيانا بياكل وجبة ما بيجيب سندوتش بيدفع تمنه فأرجو يعني إنه بدل ما يدفع تمن سندوتش واحد يدفع تمن اتنين لواحد غلبان او مسكين هيجي ياكل ويوصي بتاع المطعم اللي بيجيب منه ان لو حد سأله على سندوتش يدهوله ده عمل خير آه واحد بيقعد على القهوة بيشرب واحد شاي مثلا بدل ما يدفع تمن واحد شاي يدفع تمن اتنين شاي لواحد ايضا محتاج انه يشرب شاي مش قادر يدفع تمنه ان شاء الله حتى بتاع القهوة هيناديله يقول له تعالى يا عم اشرب شاي وشايك مدفوع تمنه ما بيقولش بقى صاحب مين اللي دفع يعني او صاحب هذه الدعوة مين <clears throat> او مثلا لو بتفتح علبة كنز ادفع تمن اتنين هي في جميع الحالات مش هتأثر عليك بكتير وهتروح برضو الواحد غلبان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنت طالما نيتك خير فالرسول بيقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى اذهب إلى محل بيطلع بالدين أو بالشكوك يعني وشوف قائمة الشكوك اللي على الناس وشوف انت تقدر تدفع ايه في القايمة ديت وادفعها عنه من غير هو ما يعرف وصاحب المحل يقول له انها اتدفعت روح اي مدرسة خد قائمة التلاميذ اللي ما دفعوش مصاريف الكتب اصلا ومش قادرين يدفعوها وادفع عن واحد عن اتنين حسب مقدرتك شوف بنت غلبانة أو يتيمة بتتجوز ادفع عنها حاجة من اللي هي محتاجة في جهازها عمل الخير كتير حتى ولو بالكلمة الطيبة بإماطة الأذى عن الطريق كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول بيقول عليه أفضل الصلاة والسلام أن الخير في وفي أمتي إلى يوم يبعثون وأنا بكلم أهل الخير في جميع أنحاء العالم وإن شاء الله تستجيبوا ونعمل كده ويبقى في تكافل اجتماعي بعيدا عن كل أغراض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته